Взаимоотношения между Японией и Белоруссией сейчас обретают характер напряженности. Дело в том, что правительство Японии признало вашу страну недружественной. Что бы вы могли сказать э, по этому поводу? Меня это весьма разочаровывает. Я никогда не думал, что вы будете подпевать Соединенным Штатам Америки. Как у нас говорят, будете прихвостнем, мальчиком на побегушках – у своего старшего брата. Я никогда этого не думал, потому что я величайшим уважением отношусь к вам, к японцам и к японскому государству. Я был в Японии и в школе, в средней школе был. Я разговаривал с обычными японцами. Они такие же трудолюбивые, толковые, дисциплинированные люди, как белорусы. И экономики у нас – похожи Япония и Беларусь. И пострадали мы. Вы Хиросима, Нагасаки, Фукусима, мы от Чернобыля, мы сотрудничали с вами по линии преодоления Чернобыльской катастрофы. Мы больше, чем с кем-либо с вами работали. А потом вы побежали за Америкой и ввели против нас какие-то сомнительные санкции. Но японский народ, я знаю, очень любит детей – Скажите, зачем вы против моих детей ввели санкции? Они же к политике не имели никакого отношения. Скажите, как я должен оценивать действия руководства Японии? Вы просто за компанию это сделали, не погружившись в тему и не подумав о том, к чему это может привести. Не важно, что мы далеко друг от друга. Мир взаимосвязан. И поверьте, может быть, когда-то вам – Придется нас о чем-то попросить. Мне сейчас 68 лет. Я работал в Москве в 91 году, как раз Союз распался. Тогда были сложные, необъяснимые эмоции. У меня российские, советские товарищи, поэтому с ними я испытал это чувство потерю государства. Наша компания TBS раньше всех японских телекомпаний взяла интервью у Горбачева и Ельцина. Что вы сейчас думаете о распаде Советского Союза? Это была трагедия или естественный поворот в истории? Во-первых, мы с вами ровесники практически. Разница у нас в возрасте совсем небольшая. Поэтому вы это пережили, я вижу по вам, э, болезненно, чувствуя, что что-то произошло неестественное. Я в этой стране родился и жил. Я был предан этой стране. Я был членом коммунистической партии. В это время я был депутатом Верховного Совета Беларуси, поэтому был приобщен и к политике. Поэтому для меня это, как и для всего мира, сейчас весь мир это осознал, это была трагедия. Распад Советского Союза – это трагедия. Если бы Советский Союз сохранился до сих пор – мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире, всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского Союза. Да и с Японией у нас были хорошие дружеские отношения, несмотря на существование различного рода проблем. Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, является монополизация, монополизация. Соединенными Штатами Америки нашей планеты.